Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekmeyeceğiz arkadaşlar bu sefer. Bugün e, benim salı günü sınavım var. Fenden. Deneme sınavı. Bugün ona çalışacağız sizinle. E, birinci ünite çıkacak sadece. Ben e, çözeceğim test kitaplarını göstereyim. Sıfırdan 7'ye sayısal Tonguç Akademi'den. Bir de çanta yayınlarından ne varmış? Etkinlik kazanım soru bankası var. Kapı kendi kendine açıldı. Neyse. Şimdi ben şöyle kameramı bir ayarlayayım şuraya. Ben de şöyle birazcık yana kayayım. Oldu. Hadi başlayalım. <laughs> Run free and dive into the sky Hear the wind crying out its prayer Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and afraid. freedom look behind your back Chase a light when the world is getting darker I have a dream where love's the only side So take my hand, join the army of the sun. つつなぎろ trust. Yeah. Evet arkadaşlar Tonguç'u bitirdim. Bir Tonguç'u bitirdim. Bu bitti. Ee, memnunum. Güzel testlerdi. Yani alın bence. Eğer sınavınız varsa veya çözmek isterseniz de çözün. Ben çözüyorum. Bu güzel testlerdi ama az test vardı. Şimdi buna geçeceğim. Bu biraz daha uzun sürecek. 20 dakika sürmüş video. Tabii ben bunu kısalttığım için. Şimdi ben bunu aldım. Bu bitti. Gözlerim hafif şey olmuş olabilir. Işıklandı. Korkmayın bir şey yok. Şurada da İngilizceler var. Bunları yaptım ben. Hoca ödev vermişti. Onları yaptım. Aslında bunun bizde kaynak kitabı var. Bu etkinlikli kazanım soru bankası. Şimdi buna geçeceğim. Diğerinden iki tane yanlışım çıktı. Ama onları ben yine de doğru yaptım. Çünkü e, birini gördünüz. Birini gördünüz soru işareti bıraktım. Onu da anlamış oldum. Yanlış yap onunla beraber normalde bir yanlışım var. Onu da zaten çözdüğünde anladım. Şimdi Cup. Yeah. Cut. Bye. step right up for another amazing bag by Lex Blaze and Danny Paul. hit the club and shoot to a freak show. Look through the people. everybody geek yo. Need to get go with an extreme deep. See six midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the people. yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, we turn the club to a freak show.